ассалаумағалейкум ақылды да менің данышпан халқым менің ә, кеше мен бір видео салғам бір айда 30 миллион қытай кірсе деген сияқты бір ой пікірді айтып ше соны сөйтсем біреулер жекеме жазыпты 30 миллион халық ә, қытай бана бір айда қалай кіреді ол дейді да бұл мынандай нәрсе енді <coughs> алдыңғы жылы қытайда коронавирус деген болды соны шығарған сол қытайлар болатын ғой сол негізі қытай жерінен тарқаған енді оны жалпы бәріңіз білесіздер мен ол мемлекетке жала жауып тұрғаным жоқ және де ол қытай деген халықты жек көріп тұрғаным жоқ қытайдың саясаты дұрыс емес болып жатады бұл жерде ә, сол кезде бүткіл халықты қамап ә, этаж үйге көшеге ешкімді шығармай қинады халық әбден зәбір көрген билігінен енді Э, сол сол кезде границаны жапқан кезде біз жаққа өтіп кеткен қандастарымыз қаншама қалып қалды екі үш жылға дейін осы жерде өз мемлекетіне өте алмай туған туысына өте алмай қаншама қазақтар қалып қалды білесіздер ал енді қазір визасыз режим болып жатыр делік мысалы қытайлар ә, э, тегі мейлі бір айда 30 миллион кірмей ақ қойсын ол саны аз болуы да мүмкін немесе көп болуы да мүмкін ол міндет не емес енді ол бір важный емес ол пәленбай миллион адам кірді делік бір санды енді айтпай ақ қояйыншы пәленбай миллион адам кірді қазақстанға аяқ астынан қытайда бір ә, коронавирус болды дейік енді аллах сақтасын сол кезде бана границаны жаба салса пәленбай миллион адам кірген кезде границаны жапса ана қай жаққа барады қазақстанда қалады оларға ақша бөліп мысалы ә, квартираның бағасын 700 жүз мың теңгеден деп егер шығаратын болса мысал ретінде да тағы да бір екінші вариант қытайлар келді 700 жүз мың теңгеден квартира жалдаймыз бір айға дейтін болса анау ресейден келген кезде небір біздің мықтылар үйінен бана квартирасын босатып орыстарға берді ғой 300 жүз мыңға енді 700 жүз мыңға үйін босатып береді біздің кейбіреулер бәрібір де емес енді кейбіреулер үйін босатып береді сондай жағдай болады ойланыңыздар сондықтан да сұрақ қоярдан бұрын алдымен алдарын ойлап біліп алыңыздар